Всем привет! А, мы сейчас хотим сделать реакцию на только на одно выступление с первого тура а, Чин Цин Юни или китайского айдол-продюсера второго сезона, потому что это выступление самое-самое-самое офигительное. Вы смотрели это выступление? Да, вы смотрели. Я, я вы и Миноша, мы смотрели а, это выступление. Девочки не смотрят шоу, они не знают мальчиков. И мы хотим показать реакцию на, на них. Запускаем. Запускайте. Да. Блин, ну, Дженни. Там есть один мальчик, он просто хат-хат-хатский. И да. Это случайно не тот мальчик, который, знаете, как играл? Вот, вот. Да. Помни, помни себя. Сос, блядь. Галстуки, которые ты Да, это самый галстук. круглые. Мой любимый момент. А, а, это след. Сори, я уже... быстрее, Вот, вот, вот. Вот Жан, такой красивый. О, Николас такой классный, боже. I'm doing what I like. To. <laughs> Господи, я посмотрела это выступление раз 50, наверное. Я не знаю, честно, я сбилась со, со счету. Я обязательно смотрю это выступление перед сном, <laughs> чтобы снились хорошие сны. <laughs> В общем, а, это прям, это прям, просто. <laughs> Классное выступление. Спасибо, галстуки. Галстуки, да. Как они очень громкие. Я думала, эта красавица будет чуть-чуть а. Мы специально для тебя готовили, э, хотели посмотреть галстуков. Э, да, она любитель галстуков, секси-мальчиков и секси-движений. А, да, видимо, в этот раз не Нет, нет. Но, ну, кстати, из мальчика вот только у него, да, были волосы э, такие серые. Из-за этого он выделяется, он, он, он очень сильно выделяется, да. И вот все это вот взгляд, все это движение. Харизматичный. Да, очень. Хотя в жизни он такая плюшка, такой милашка. Прелесть. Да. И, у него классные фотки. Да, а, Компромат? Да, конечно. А. Нет? И, да, но ему что-то не платили. Но он такой раскрепощенный, и на сцене тоже такой раскрепощенный. Да. Так что... Классный. <laughs> А, как его зовут? Как? Ли Дженнин. Ли Дженнин. Дженнин? Дженнин. Да, Ли Дженнин. А. <laughs> Так, вообще, если бы она сразу знала, уже бы получили. <laughs> Приковала взгляда. Ладно, все, тогда до следующей реакции, а, <laughs> ой, да, мы будем До ждать. следующего тура, да. да. На следующий тур мы, наверное, сделаем реакцию на все. Обязательно, обязательно. Главное, чтобы они были такие же. Сколько осталось? 60, 60, 60 или, по-моему, там 62 их спасли, 62 или 60, я точно не знаю. А может, 63.